você estava faltando? Estava no meio do... Yes! Estava em... E agora, Tá embaixo do outro. É cereja e é chuchu. Por quê? Ah, porque... Tem umas que é chuchu, né? É a mãe do quê? É? Cereja, chuchu. Ela falou do que faz, então eu falei, ah, sei lá, pai de... mudou. <laughs> <laughs>